Diba? Ay, demo? Live demo? Oh, eh, eh, Live demo ba to? Wait lang, wait lang. Pipiti lang. Pipiti lang. Ha? Ayan, oh, yun naman pala eh. Okay, ito po yung ano natin ha, yung online store natin. Okay? Dito po nakikita nyo sa top deal. Wow! Nakikita nyo po yan. Diyan po lalabas yung sarili niyong pangalan ng online store. Ay, malupet, malupet. Ibig sabihin po, customized, di ba? Kung customize pero malupet, nakaredy na. Can you imagine kung ikaw, kung ikaw to ha, i-organize mo yan. Women's clothing, men's clothing. Diyan pa lang, sakit na sa ulo yan. <laughs> sakit na sa ulo yan, grabe. Kaya nga ang mahal ang babayaran mo sa mga masterclass kasi pati itong mga to, ay, gusto nyo makita guys? Ayan o. Oh. Kung paano mo i-connect lahat yan, dito po yan. Okay, kung paano mm. lalabas itong mga product na to, dito po sa admin yan. Aha. Nakikinaiintindihan nyo ba kung gaano kahirap ang dropshipping, ha? <laughs> Mahirap ang dropshipping po. Gusto mo, sige, pwede mo i-try, mag-solo ka sa labas, walang problema. Okay, pero ang bottom line dito, tinan nyo to ha. Okay, eto ang dropshipping store mo. Gawa na lahat yan. Ah. Mapa-cellphone, mapa-fashion. Lahat, tingnan nyo kung gaano karami yung category natin. At Aha. dito pa, napakaraming category pa dyan. Ayan, oh. Oh, Aba. Kaya nga, <laughs> expect nyo sa launching, libo-libong product yan, mga kapatid. Oh my God! Ay, grabe! Oh, ano? Tsaka ba, ha? Hindi basta-basta ang online store mo, sobrang linis. <laughs> sobrang ganda. Ay, grabe naman yan. Diba? Saan ka nakakita ng ganyan? Hmm, hanep, no? Oh. Di, eto na. Di, Malupet. Oh, eto, eto, eto. Isishare mo ngayon to, di ba? Isishare mo. Mm. Oh, eto. Eto yung pinakamatindi ha. Guys, ang Shopify, number one yan na online store for dropshipping. Hmm. Okay? Mm. Ang Shopify. Ang problema po, ang program, ang codes ni Shopify ay hindi po match sa code ng VIP. Kaya hindi po Shopify ang gamit natin. Ibig sabihin po, gumawa po tayo ng sarili nating dropshipping system. Mm. Kasi walang available sa labas na pwedeng mag-match doon sa codes ng system ng VIP. Mm. Oh, nakuha nyo? Eh, nandun na yung mga members eh. Tama? So, na, talagang nag-develop kami ng sarili namin. Tama? Mm. At ito, isang bandang tapos na. <laughs> Hanap naman yung IT na yan. Grabe naman yung IT na yan. Paano nyo, sir, masasabing connect